baie hartlik welkom by Keerpunt. Dankie vir elkeen wat vir ons skryf 'n kort boodskapie op ons WhatsApp lyn. Ons telefoonnommer hier is 079 195 1586. Kontak ons kontak ons gerus, ons wil graag meer van jou hoor. En dit is ons wonderlik om te sien dwars oor die land oralster waar mense inluister en wat dit vir hulle beteken. En ons eer die Here alleen daarvoor. Aan hom al die eer. Maar wat 'n wonder daar dat dit waar is dat net daar waar jy sit, is die Here ook by jou en hy gaan iets spesiaal vir jou doen. En dis ons hartse gebed en dis waarvoor ons gebedsspan bid en dis waarvoor ons ook uitsien om te hoor wat het die Here in jou lewe gedoen. Nou ons het die vorige keer gepraat oor die belangrikheid van bekering en toe het ons gepraat oor wat is volgehoue aanhoudende bekering wat heiligmaking genoem word. Ons wil by hierdie geleentheid praat oor wat is ons identiteit in Christus? Nou dat ons kinders van die Here is. Wat beteken dit? Want sien baie keer juis op die pad van heiligmaking is dit een van die belangrike dinge wat die Here in ons lewe kom regmaak. Ons loop met 'n idee oor onsself. Ons het in sonde gelewe en ons het 'n idee oor wie ons is, dat ons eintlik maar 'n swakke, hopelose, teleurstellende mens is wat goed is vir niks nie. Ons leef eintlik met hierdie valse leuenpersepsie van die sonde. En nou as Jesus in ons lewe kom, dan verander hy ons. En dan is ons nie meer wat ons was nie. Dan het ons 'n nuwe identiteit in hom gekry. Ja, ons het sommer regtig 'n nuwe ID-nommer gekry. Ons is nie meer wat ons was nie. En nou moet ons begin lewe soos mense wat nuut geword het. Ek vra myself af wat presies is nou eintlik 'n mens se identiteit in Christus? Dis dis waar dat elkeen van ons het 'n bepaalde idee van wie ons is. Ons het so 'n bepaalde siening oor ja, dis hoe ek myself sien, dis hoe ek dink wie ek is en uh ek het so 'n opinie oor myself. Nou dit hang baie nou saam oor hoe hierdie opinie gevorm word deur omstandighede, deur my ouerhuis, deur my agtergrond, deur dinge wat gebeur het en natuurlik deur die vyand wat vir my wil uitrangeer en vir my 'n negatiewe selfbeeld wil gee. Mense het of 'n negatiewe selfbeeld waar jy niks van jouself dink nie en op 'n hoopie gaan sit en soos 'n skilpad jou kop in die dop trek of jy het 'n positiewe selfbeeld wat jy uitwaag en jy's bereid om met mense kontak te maak en en iets te doen en uh, 'n uh, verskil te maak in die wêreld en in mense se lewens. Nou is dit interessant dat sê nou maar jy het 'n positiewe selfbeeld. Jy het 'n siening oor jouself en 'n opinie oor jouself dat jy is goed en jy kan dinge doen en jy het selfvertroue en jy pak 'n ding aan en jy doen iets. Mense gee waardering. Die respons wat daar uitkom is 'n positiewe een. Dit versterk jou en dit bevestig vir jou, jy nee, sien, ek is iemand wat vir mense kan help, wat vir hulle iets kan doen, wat goed is hiermee. Die bevestiging van ander se respons help my om hierdie siening en selfbeeld van myself vas te maak en sterker te maak. Maar die teendeel is ook waar. Dat as ek 'n negatiewe selfbeeld het, dan trek ek my terug en ek dink ag ek kan tog nou nie ek moet liewerste nou maar nie ek gaan nou net droog maak ek gaan nou net vir hulle teleurstel dan doen ek liewers niks en ek vou my hande en ek kom agter ja sien die mense ignoreer my hulle dink niks van my nie ek is niks nie hulle bevestig nou net dat ek eintlik maar hopeloos is en goed is vir niks nie en dan trek ek verder terug en ek spiraal al dieper in hierdie donker gat in waarin ek 'n hopelose mens is en goed vir niks is nie so sien ek myself So die vraag is net hoe sien jy jouself? Hoe sien die wêreld jou? Maar ek wil vir jou bring by die waarheid. Hoe sien God jou? Dit is op die ou end wat tel. Is nie wat wat sê mense nie. Maar wat sê die Here? Mense sien jou van buitekant af. God sien jou hart. Mense het vir Nikodemus bewonder omdat hy 'n leier was en 'n lid van die Sanhedrin uitgesoek te 70 raadslede. Hulle het hom bewonder want hy was so 'n perfekte fariseer wat so voorbeeldig geleef het. En Jesus se opinie is Nikodemus, jy's nie op pad hemel toe nie. Jy's geestelik leeg. Eintlik is jy 'n witgepleisterde graf. Jy's geestelik mors dood. Mense kan jou bewonder van buite af. Maar ek sien jou hart raak en ek sien jou lewe raak. En as jy nie weergebore word nie, sal jy nie in die hemel kom nie. Lees ons in Johannes 3. Dis wat Jesus vir hom sê. Sy opinie verskil totaal van wat Nikodemus se siening oor homself was. So my vraag is, wat is God se opinie van jou? Kan ek vir jou lees wat sê Efesiërs 4? Ek gaan vir ons lees uit Efesiërs 4 hiervan vers 23 af. Efesiërs 4 vers 23. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Die Bybel sê ons het verander. Nou dat ons kinders van God geword het, is ons nuut ons is nie meer wat ons was nie. Ons moenie meer dink oor onsself soos ons vroeër gedink het nie. Nee, hy sê ons is nou mense wat na die beeld van God herskep is. Ons het 'n nuwe lewe. Nou moet ons ook die manier hoe ons oor onsself dink verander dat ons word dit wat God sê ons is. Dat ons so begin dink oor onsself, dat ons so begin lewe. Ons is nuwe mense. Ons is nie meer ons verlede nie. As ek byvoorbeeld dink aan die siening van Samuel. Nou stuur God hom uit en hy sê vir hom Samuel, gaan salf vir Israel 'n koning. En die Here stuur hom na die huis van Isaai. En Isaai bring sy klomp seuns, al die groot, sterk, pragtige seuns. En Samuel sê, nee, die Here sê is nie een van hulle nie. Is hy nie dalk nog eers een nie? Ja, sê hulle, ag, hier is hy ou skaapwagtertjie, jongste ouetjie, Dawid, hy hier in die veld, maar dit kan nie hy wees nie. En dan sê Samuel laat hom kom. En toe Dawid instap, toe sê die Here: "Dis die man wat ek as koning wil hê, jy moet salf. Jy moet hom salf as koning." En Dawid het nie die indruk gemaak wat die ander groot sterk seuns van Isaai gemaak het nie. Mense kyk anders as God. God sê maar ek sien nie die uiterlike raak nie. staan daar. Hy sê ek kyk nie na die uiterlike nie. Ek kyk na die innerlike. En God sien God sien Dawid se hart raak. En God sê dit is 'n man na my hart. En hierdie man sal ek gebruik in my diens en as koning salf salf hom. Dis die koning wat ek uitgekies het, sê God. Dis 'n interessante mooi voorbeeld ook van hoe mense selfbeeld jou kan mislei en hoe jy met 'n valse, 'n verkeerde selfbeeld kan loop. Nou Goliat was nou natuurlik 'n vreeslike groot reus en 'n sterk man gewees. En sy selfbeeld was hy's beter as enige iemand anders. Hy's nie bang vir iemand nie. Hy's groot en hy's sterk en hy kyk hoe groot is sy swaard en sy skild en Hy's bang vir niemand nie. En daaroor met hierdie groot selfbeeld en groot mond stap hy daar uit en wat doen hy? Hy daag die volk Israel uit en hy sê: "Wie is daar wat teen my kan veg?" En dan sien niemand nie tot Dawid na vore kom. Hierdie ou seentjie. En Goliat maak hom belaglik. Hy sê: "Man, as ek 'n hond lê hier na my toe kom. Kyk hoe lyk jy? Jy's nie eens gewapen nie. Kyk hoe lyk jy? Jy's nie eens reg aangetrek nie. Wie's jy? Jy kan niks aan my doen nie." En dan lag hy vir hom want hy het hierdie groot siening van homself. En Dawid? Nee, Dawid meet met ander maatstawwe. Hy sê in die naam van my God is ek groter as jy, sterker as jy en sal ek jou nou vandag om die lewe bring. En op die ount is dit wat gebeur het. Dawid het 'n korrekte siening van homself gehad. Hy het God se siening van homself gehad, nie die wêreld se siening nie. Daarom sê die Bybel ook daar's mense wat eendag so baie van hulle dink dat hulle dink hulle sal met hulle goeie lewe in die hemel ingaan, dan sal Jesus wil sê gaan weg, ek ken julle nie. Ek en jy moet weet as Jesus sy disippels kies, gaan kyk bietjie wie is hulle. Daar staan spesifiek toe die disippels voor die Joodse raad staan en God deur hulle praat en die Gees kragtig met autoriteit spreek. Dan sien ons dat daar geskrywe staan hierdie klomp professore en doktore en slim geleerdes in die Joodse raad. Hulle was verbaas want hulle sê maar ons ken mos hierdie mense. Hulle is nie besonderse eh, geleerde mense nie. Hulle is vissermanne. Hulle is eenvoudige mense. Hulle is nie baie bekend nie. En hoor hoe praat hulle. Hoor hoe God hulle gebruik en hoe God nou vir hulle salf en wat wat 'n reuse hulle in die koninkryk van God is. En ons eintlik is niks nie. Ons staan stil en stom voor hierdie mense wat eintlik in ons oë niks is nie. Kan ek weer vir jou vra? Wat dink jy van jouself? Wie is jy? Is jy iemand wat vir die Here iets kan doen? sien jy jou deur God se oë of sien jy jou deur jou mislukkings en jou foute en jou tekortkominge en jy kyk deur hierdie donker bril en alles is net pikswart vir jou en jy voel jy kan niks nie of kyk jy deur God se oë en jy sien wat hy deur jou kan doen. Die duiwel is van die begin af die leenaar. As jy gaan kyk hoe Jesus hom ontmasker en dan sê hy: "Julle moet weet julle vyand die duiwel. Hy is die leenaar. Hy is die vader van die leuen. Van die begin af vertel hy leuns. Daar van die paradys af het hy vir Adam en Eva 'n valse beeld kom gee." En dis presies wat hy kom doen. Hy laat vir Eva en Adam voel hulle is minderwaardig. Ag nee man. Julle wil seker ook soos God wees, man. Julle is nou maar sommer eenvoudige mense hier. Maar weet jy, ek wil sê as jy van daai boom gaan eet, hy is soos God word. Jy gaan dan iets wees. Dan gaan jy besonders wees. En dis hoe die vyand ons baie keer dinge laat doen. Hy sê vir ons ons is minderwaardig en dan oorkompenseer ons en ons het hierdie bravado en ons het hierdie oordadigheid en ons doen goeders om te wil bewys ons is nie sleg nie. Maar die leuen is, jy's nie dis nie waar dat jy sleg is nie. Die leuen is dis nie dat jy niks werd is nie en dat God nie van jou hou nie dat jy vir God niks werd is nie. Jy is besonder want God het jou gemaak. Hy het jou geskape en hy het jou herskape. Jy's kosbaar in sy oë. Hy wil jou gebruik. Maar jy moet weet Die duiwel is die leenaar en die mensemoordenaar sê Johannes 8:44. Hoe maak hy mense dood? Ja, hy kan dit fisies doen, maar hy kan jou aanspoor om, om ander dood te maak of jouself. Maar daar's 'n ander manier hoe hy mense doodmaak dat hulle net nie meer lewe nie, dat hulle ophou lewe het, dat hulle teruggetrek het en dat hulle nie hulle gawes gebruik nie en dat hulle nie vir iemand iets beteken nie, want hy het vir hulle emosioneel ja en self geestelik doodgemaak. Hulle dink niks van hulle self nie. Hulle kan daarom nie vir enig iemand iets beteken nie. Hulle voel hulle so hopeloos. Hulle is so depressief oor hulle self dat hulle haat hulle self. Hulle wil niks met hulle self eintlik doen nie, en daar wil hulle sommer self dood en hulle wil nie meer lewe nie. En as iemand vir iemand iets moet doen, dan is hulle nie die regte persoon nie want hulle dink niks van hulle self nie. Daarom het Jesus gesê Julle is die lig van die wêreld. Nou, julle maak nie saak wat julle verlede was nie, maak nie saak wat gebeur het nie, daar's lig in jou hart. God het sy gees in jou hart gestuur. Jy's nou soos 'n helder lig. Hoekom gaan kruip jy weg onder 'n maat emmer? Hoekom hou jy jou skaam en teruggetrokke en kruip jy weg? Nee, jy moenie onder 'n maat emmer gaan wegkruip nie. Jy hoort op 'n staaner dat almal kan sien jy's 'n kind van die Here, dat almal kan sien jy die Here lief en dat almal kan sien wat die Here deur jou gaan doen. Jy's kosbaar. Jy's belangrik vir God. Jy moet op 'n staaner wees, nie onder 'n emmer gaan wegkruip nie. Dink aan Gideon se lewe. Gideon hy het ook 'n swak selfbeeld gehad. 'n Siening oor homself dat hy niks goeds is nie, niks kan nie en dat hy ag pateties net wegkruip en sal nooit vir iemand iets beteken en dan kom God na hom toe en dan sê hy vir hom ek wil jou gebruik ek het 'n plan met jou lewe ek wil hê jy moet die media nie te gaan verslaan en sê nee Here ek kan nie kyk wie's ek Hy begin met al sy verskonings dat hy uit hierdie arm huis kom en uit hierdie onbelangrike familie en hy is die geringste van in die stam van Manasse en Hulle familie het nog nooit iets reg gekry nie. Ons niemand aan hulle, nie my broer of susters of niemand die Here. Ek is net so hopeloos. Ek kan niks vir u beteken nie. Wat noem die Here hom? Hy sê e -e, ek sien jou anders. Dapper man. Dis hoe hy vir Gideon aanspreek. Dapper man, jy kan. Jy kan die Midianiete verslaan. En uiteindelik het hy dit gedoen. Op die oomblik het hy God vertrou en het hierdie pad begin stap en hy was gehoorsaam aan die Here en die Here het deur hom gewerk en wonderlike dinge het gebeur en ons sien op die ou end die waarheid is dat Gideon gesien het wat hy in Christus in God is dat hy in staat is om die Midianiete te verslaan. Weet jy hoe kosbaar jy vir die Here is? Sal ek vir jou lees hoe hy jou ontwerp het? Hoe jy nie 'n mislukking is nie. Maar hoe hy vir jou spesiaal, uniek gemaak en geskaap het. Psalm 139. Ek lees vir ons vers 13 en vers 14. U het my gevorm. My aan mekaar gewef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof want u het my op 'n wonder wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek verseker. Glo jy dit? Dis die waarheid. Dis wat God sê oor jou. Hy het jou ontwerp. Hy het jou gewewe in jou moeder se skoot. Maak nie saak wat die wêreld sê oor hoe toevallig of hoe onverwag of hoe ongewens jy gebore is nie. God het jou bedoel en aan mekaar geweef. Jy's kosbaar en belangrik vir hom want hy het jou gemaak en daarom wil jy eintlik sien en vir die Here slag sê dankie dat U my so wonderlik gemaak het. Dankie dat U my so wonderbaarlik geskaap het. Here ek is nou nie soos die en soos daai nie, maar U wil nie hê ek moet my met ander vergelyk nie. U het my uniek geweef. Ek is 'n ander tapisserie. Ek is 'n ander beeld, 'n ander boodskap vir hierdie wêreld. U het 'n baie spesifieke plan. En weet jy wat is die wonderste van die Bybel? Die Bybel sê dat God jou liefhet. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Hou op jou selfbeeld met jou sondes van die verlede teken. Jesus sê ek het gekom om julle te red van sonde. God sê ek het julle so lief dat ek my eniggebore seun uit die hemel gestuur het om mens te word sodat julle deur hom die ewige lewe kan hê en julle vergifnis van sonde kan kry. Dis hoe lief God ons het. Dis hoe lief hy vir jou het. Hy is die ene wat sy lewe vir jou gegee het. So kosbaar is jy vir hom. Hy het vir jou sonde gesterf. Hy het dit van jou kom wegneem. Jy's vir hom belangrik. Jy's vir hom so spesiaal. Hy sê hy het jou geskape en hy het jou goed geskape. Soos Billy gesê het in die Amerikaanse skool toe hy nie in die klas kom sê sê hulle staan op en sê gou vir die klas wie is jy? Hy sê I'm Billy and I'm good because God made me. God never makes trash. Dis die waarheid. God het jou gemaak. Hy het jou kosbaar gewef en ontwerp. Hy het jou gemaak. Nie sonde het ons almal skeef getrek en skeef gebuig, maar nou sê Jesus, hy het gekom om ons sonde te vergewe, om ons heel te maak, om ons te herskep. Daarom sê hy ook vir ons, kom na my toe. Hy jag ons nie weg en sê kyk jou sonde weg as jy kyk hoe sleg is jy. Kyk hoe lyk jy. Kyk hoe gemors het jy van jou lewe gemaak. Jy's niks werd nie. Jy sal nooit iets wees nie. nie. Hy sê kom na my toe. Dis Jesus se hart. Kom na my toe. Geef vir my jou laste, geef vir my jou sonde en ek sal vir jou vrede gee. Ah, moenie hy sê moenie jou steur aan hoe jy voel nie. Ons gevoel, die vyand kan amper sê ek ons voel deur ons gevoel. Hy kan ons mislei. Ons kan dink God is ver en dan is hy by ons. Ons kan voel hy het ons vergeet en dan is hy by ons. Ons kan voel ons gaan deur die vuur en dis moeilik en is diep waters, dan sê hy ek is by jou. Al voel jy hoe ek het jou nie vergeet nie. Ek sal jou nie uitlos nie. Ek is by jou. Jy's vir my kosbaar. Duiwel is die een wat ons aankla, né? Hy sê, "Maar jy's sleg. Kyk wat jy gedoen. Kyk hoe jy gemaak. Jy's nie goed vir enige iets nie, man. Jy's 'n mislukking. Bybel sê nee. God het ons nuut gemaak. Hy het ons herskep. Ons is nie meer ons sonde. Ons is nie meer ons foute nie. Ons is 'n nuwe skepsel. Luister hoe mooi sê hy dit in 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5, ek lees vers 16. Ons weet hoe ons maklik wil vergelyk en hoe ons verkeerd dinge kan beoordeel en wat God sê is wat die waarheid is. Luister wat sê hy. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die oue is verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toe vertrou. Hoor jy dit? Dis God se opinie van jou. Dis die waarheid. Dis wat jy moet glo oor jouself. Hy sê jy's 'n nuwe skepsel. Hy sê die ou dinge wat jy aan mekaar nog wil oor sleg voel en wat die duiwel jou aan eh, voor wil aankla, die ou dinge is verby. Hy sê dis verby, die nuwe het gekom, die oue is verby. Moenie meer oor jouself dink in terme van jou sonde en jou foute en teleurstellings en mislukkings. Nee, dink oor jou soos wat God oor jou dink. Wat sê hy? Jy's 'n nuwe skepsel. Jou sonde is verby, dis weg. Jy's 'n nuwe mens, jy's God se. Jy's God se eiendom. Weet jy wat jou status is? Jy's uniek gemaak. Jy hoef nie soos ander te wees nie. Jy hoef nie jouself te vergelyk met ander nie. Jy is deur God uniek geskape. Jy hoef nie soos daardie persoon of hierdie persoon te wees nie. En jy is nie minder werd omdat jy nie dit kan doen of dat kan doen wat daai een kan doen nie. Jy moet weet dat jy 'n kind van die hemelse Vader. Daar staan in Johannes 1:12 almal wat vir Jesus aangeneem het en wat in hom glo, hulle wat vir Jesus in hulle hart het, Hulle is nuwe mense. Hulle het die mag en die reg gekry om kinders van God genoem te word. Want hy het in hulle lewe gekom, hy het hulle skoon gemaak en hy daar kom woon en ons wederbaar as 'n nuwe mens, as 'n kind van God. Ons het nou 'n pa in die hemel. Aardse ouers, ons kan hulle teleerstel en hulle kan wat wees. Belangrik is God het ons herskape. Ons is nou kinders van die hemelse Vader. En daarom is ons syne, Ons is sy kinders. Wie is hy? Hy's die koning van die konings. So ons is prinses en prinsesse. Ons is kinders van die koning. En weet jy wat sê hierdie koning? Hy sê julle is nie net my kinders nie. Julle is ook my erfgename. Julle is my erfgename. Ek gee vir julle die rykste erfenis van die heerlikheid van die hemel. Wil jy jou nie 'n slag verbly en vir die Here dankie sê dat hy jou gemaak het, dat hy jou kom herskep het en jou sonde vergewe het en dat hy jou sy kind gemaak het, dat jy kosbaar is in sy oë, dat jy waardevol is en dat hy 'n taak het vir jou en dat hy 'n roeping het vir jou en dat hy jou wil gebruik in sy diens en net jy gaan in daardie plekkie inpas wat hy vir jou bedoel het. Gee jou oor aan sy gees dat sy gees jou kan verander. En moenie weer vir die Here sê nee as hy vir jou opdragte gee nie, want Filippense 4:13 sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ja Here, ek weet ek voel swak en ek voel nie goed nie, maar ek gaan nie meer uit die gevoel lewe nie. Ek lewe uit die waarheid van u woord. U woord sê, u is in my. U is by my. Ek is 'n nuwe mens. Ek kan die wêreld in die oë kyk. Ek kan vir u iets doen. Ek is kosbaar vir u ek het 'n belangrike taak vir u en Here, ek is tot alles in staat deur u wat my die krag gee. Filippense 1:6 sê die goeie wat hy in jou begin, dit sal hy volëindig. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat u vir my uit die sonde kom haal het. En uit 'n nuttelose sondige lewe gered het en my u kind gemaak het. Kom verander nou ook my siening oor myself en my eie selfbeeld. Here dat ek sal dink oor myself soos U oor my dink. Dat ek my sal sien as U kosbare kind vir wie U liefhet, vir wie U aan die kruis gesterf het. En Here, ek maak my hart opnuut vir U oop. Kom in en vat sonde weg. Kom woon in my hart deur die Gees. Maak my daardie nuwe mens al meer en meer wat U bedoel het ek moet wees. En help my om uit te waag in hierdie wêreld en te weet deur U Here Jesus is ek tot alles in staat. Dankie dat U by my is. Dankie dat U my U kind noem en dat ek vir U kan sê Abba Vader. Amen. Wat 'n voorreg. Die Here seën vir jou as sy kosbare kind.